темирдин үч ионуна сапаттык реакция үч заряддуу темирдин ионун аныктоо үчүн жегичтердин эритмелерин колдонушат күрөң түстөгү чөкмөнүн пайда болушу эритмеде үч заряддуу темирдин иондорунун болушун далилдейт